andai aku bisa memutar waktu Aku tak ingin mengenal Mengapa ada pertemuan itu Bagaimana kau aku tidak baik-baik saja Terus mengingatmu, memikirkanmu Semua tentang dirimu Bagaimana Mampu ku, bagai Mungkin manakah kesempatan untuk cintaku bahagia kita berbeda Mungkin kamu bukan untukku Tapi kau selalu di hati good. Baik-baik saja Terus mengingatmu memikirkanmu Semua tentang dirimu Bagaimana aku tidak Baik-baik saja Tak seperti kamu yang membuat aku seperti kamu Bagaimana Bagaimana